kiitos kutsusta. Tota, aloitetaan pari sanaa, pari sanaa tuolta ministeriön suunnasta. Tota, eh, Tämä tulee olemaan ehkä semmoinen enemmänkin yleiskatsaus, yleiskatsaus ja semmoinen, semmoinen, semmoinen uh, korkean tason näkymä tähän kenttään. Ehkä ei niinkään ehkä sitten paljasta, miten näitä tiettyjä palveluita käytetään ja mitä, mitä hyötyä niistä on, mutta semmoinen yleiskatsaus, mitä me teemme. Ja aloitetaan täällä ATT-hankkeen tota, Äh, taustoilla. Meillähän on Suomessa tämmöinen äh, korkean tason äh, ATT-hanke, jossa tota, ollaan mukana siis, tavallaan siis kansainvälisessä muutoksessa ja me halutaan olla mukana siinä ja sen takia meillä on tämmöinen tiedepolitiikan kulmakivihanke, jossa tota, edistetään tätä myös kansallisesti. Ja, ja tota, jotta me ollaan tässä kansainvälisessä eturintamassa, niin, niin, niin tota, me tarvitaan tarvitaan tämmöistä laajapohjaista verkostomaista yhteistyötä ja tänään, tänään tämä on paras esimerkki juuri siitä, kuinka, kuinka tätä asiaa edistetään. Ja tota, hankkeen aikana tietenkin on tarkoitus hinnata Suomi yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Ja, ja, ja se on se tavoite, mitä meillä on asetettu, ja, ja ö, hanke on noin puolivälissä ylittänyt sen hiljattain ja, ja tota, ö, etenee, etenee hyvin maalia kohti. Tämä ei ole tietenkään ensimmäinen asia, mitä on avoimessa tieteessä tehty Suomessa. Meillä on hyvät pohjat aikaisemmin ollut jo, ollut jo ja, tota, ja jatketaan niiden pohjalta. Ja sikäli se on, se on hyvä etu meille, että, että tota, ikään kuin olemme olleet tässä aikaisemminkin liikkeellä. Se, miten tämä ATT-hanke on niin aikaisempi, niin se on oikeastaan siinä, että tässä on semmoinen holistinen lähestyminen. Ja huomioidaan kaikki tutkimuksen tuotokset, mitä siinä tutkimussyklin aikana tapahtuu, eli, eli ei, ei keskitytä yhteen vaikkapa avoimen julkaisuun, vaan tota, huomioidaan ikään kuin kaikki mahdolliset tuotokset, mitä, mitä pystytään jakamaan ja hyödyntämään ja sitä kautta ikään kuin semmoinen holistinen lähestyminen. Mutta holistinen myös siltä osin, että emme keskity vain yhteen tieteen alaan, vaan, vaan huomioimme kaikki, kaikki tieteen alat ja haluamme sikäli tarjota jokaiselle tieteen alalle myös niitä erikoispalveluita, mitä ne kenties tarvitsevat menestyäkseen. ATT-hanke etenee tämmöisen sovitun tiekartan mukaisesti ja, ja tota, sitä toteutetaan niiden toimenpiteiden pohjalta, joita tähän tiekarttaan on kirjattu. Tämä tiekartan visio nojaa tämmöisiin neljään teemakoriin jossain määrin. Ja, ja, ja tota, voidaan kenties kuvitella niin, että, että tota, näistä koreista niin kaksi, jotka ovat osaamisen vahvistaminen ja kestävän infrastruktuurin ja palveluiden vahvistaminen, ovat jollain määrin perusedellytyksiä sille, että saavutetaan tämä, nämä kaksi muuta teemakorjaa, jotka ovat sitten tieteen laadun paraneminen ja, ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen. Ja, ja siltä osin niin tota, on, on tunnistettu toimenpiteitä, ne jakantuu näihin teemakoreisiin ja kullekin toimenpiteelle on myös vastuutettu tekijät, ja siellä on sitten erilaisia organisaatioita tutkimusrahoittajista ähm, korkeakouluihin ja niin poispäin. Ja äh, seurataan sitten tämän tiekartan etenemistä äh, vaiheistettuna sikäli, että, että tiedämme olemmeko aikataulussa vai ei. Ja, ja tänään etenkin niin puhutaan tietenkin äh, palveluista, mutta sitten myöhemmin myös ikään kuin niiden palveluiden ehdoista, ja, ja se ei ehkä ole niinkään tässä vielä – tässä esityksessä se äh, juoni. Äh, Suomessa niin, äh, lähestytään tämmöisiä kompleksisia IT-ratkaisuja niin arkkitehtuuriajattelulla ja, ja tota, tässä on yhtä lailla tässä ATT-hankkeessa noudatettu samanlaista arkkitehtuuriajattelua ja se auttaa tunnistamaan niitä puutteita ja toisaalta niitä päällekkäisyyksiä, mitä siellä palvelukartalla tavallaan löytyy ja tota, arkkitehtuuriajattelu on, on myös synnyttänyt tämmöisen, tämmöisen jonkinlaisen tavoitemallin meille, ja tässä on kyseessä tietekiihdyttimestä. Ja tämä oikeastaan niin kuin, äh, naulaa sen ajatuksen siitä, että, että jos avoimuus toteutuu läpi kotasin koko tutkimussyklin joka vaiheessa, niin, niin ikään kuin saavutetaan tilanne, jossa jokaisesta tutkimussyklin vaiheesta irtautuu uusia tutkimusaiheita ja ne luovat omat uudet syklinsä. Ja, ja näin ollen niin tota, se, mitä tämä vaatii, niin se on tietenkin toimivuuden määrittelyjä, yhteisiä tietomalleja ja, ja linkityksiä eri asioiden välillä ja, ja tota, sitten, sitten sitä avoimuuspolitiikkaa organisaatioissa ja tutkijoilla itsellään. Ja, ja tota, näin, näin tällainen ikään kuin malli saadaan, saadaan kasaan ja, ja lopputuloksena niin tieteen tekeminen nopeutuu ja kenties myös laatu paranee. Ja tota, ainakin parannusta nykytilanteeseen, jos ei mitään muuta. Tämän arkkitehtuurityön ohella niin on sitten tosiaan tätä työstetty myös tämmöistä niin sanottua palvelukarttaa. Ja tässä on oikeastaan niin kuvaus siitä tällä hetkellä kansallisista palveluista. Ja tästä puuttuu myös toisaalta ne kansainväliset ja organisaatioiden omat palvelut, jotka tietenkin tukevat tätä palveluvalikoimaa. Ja tämä ATT-hankkeen tämä palvelutyöryhmä niin on ikään kuin siltä osin niin, äh, suunnittelee myös niitä puuttuvia palveluita, jotka kenties täydentävät tätä palettia ja, ja, ja, ja, tota, ja kehittävät tätä eteenpäin myös. Ei tietenkään jämähdetä paikalleen, vaan, vaan tähdätään tulevaisuuteen ja koitetaan tunnistaa niitä tarpeita, mitä siellä löytyy. Äh, Tietenkään ATT ei pyri luomaan kaikki uudestaan. Että tässä on tosiaankin mainitaan näitä olemassa olevia muita palveluita ja kielipankki muun muassa ja FSTn omat hienot palvelut. Ja, ja, tota, ja ATT itsessään niin pyrkii luomaan semmoisia generisiä, jonkinlaisia yleispäteviä ratkaisuja, jotta, jotta kaikki hyötyisivät niistä mahdollisimman paljon. Ja niistä nimeltä mainiten, niin tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin, on, on ensimmäinen niistä. Ja, ja Etsin on tosiaan metadata semmoinen katalogi, jossa enemmänkin, ö, enemmänkin pystyy niinku ikään kuin ö, katsomaan, mitä on olemassa, ja sitä sieltä linkityttynä päästä niiden aineistojen äärelle. Et se ei ole itsessään data, datasäilytyspaikka, vaan enemmänkin se metadata-katalogi siis. Sitten on tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IDA, joka täytyy, täytyy muistaa, että se ei, se ei ole arkaluonteisia tietoaineistoja varten, vaan enemmänkin semmoista työaikaista säilyttämistä varten ja, ja, ja, tota, ja, ja jo, jatkossa sitten IDAsta pystytään tietenkin linkittämään aineistot myös sinne pitkäaikaissaatavuuden palveluiden piiriin ja, ja näin ollen semmoisena tietynlaisena lyhyen ja keskipitkän aikavälin säilytyspalveluna. Sitten viimeisenä tietenkin on tämmöinen kuin avaa, ehkä näistä kaikkein jännittävin ja ehkä vähiten hyödynnetty palvelu. Se on avointen aineiston julkaisualusta, jonne pystyy omia aineistoja tuomaan, mutta sen lisäksi tuomaan koodeja, jotta pystytään, jotta it, ikään kuin vertaiset pystyvät näkemään sen, sen datan sisälle ja ikään kuin tekemään omia, omia ajoja ja tulkintoja ja, ja tota, graafeja sen pohjalta. Lisäksi on esimerkiksi sellainen kuin tutkimusinfrastruktuuritietopankki, joka tuossa tutkimuksen valmisteluvaiheessa saattaa olla, olla hyvä, hyvä ajatus ja katsoa läpi, josko sieltä pääsee, pääsee käyttämään ja löytää niitä palveluita ja, ja niiden käyttöehdot sopivat, sopivat, että pääsee niitä hyödyntämään niitä palveluita ja suunnittelemaan sitä omaa tutkimusta. Ja tota, oikeastaan siinä kaikki tästä ATT-hankkeesta ja, ja tota, sen pohjalta tehdystä palvelutyökartta työstä ja arkkitehtuuriajattelusta. Ja, ja tota, tämä, niin kuin sanottu, niin tämä on sellainen verkostomainen hanke, jossa tota, avoimet ovet, että kaikki ovat tervetulleita mukaan kontribuoimaan ja, ja tota, olkaa yhteydessä ja, ja, tota, ja tervetuloa osallistumaan. Kiitos.